Egunon guztiei, lehenengo eta behin eskertu nahi dizuet eskuntza Euskadi Google Labs bosgarren topaketei hasiera emateko konbidapenagatik. Arantza aurreko etxea, eskuntza zaileko zeirburu ordea etortzekoa zen, baina agenda arazoak direla eta esinezkoa egin zaio. Hala eta guztiz ere, bere agurrik beroena eta topaketak guztiontzat, aberazgarriak izateko desioa ekartzen dizuet. Teknologia berriak jadanik ez dira hain berriak eta ikasirakaz prozesuetan eguneroko tresna bihurtu dira. Kasu batzutan bihurtzen, baina bihurtu dira. Irakasleok informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien lehen kontaktua duela bi amarkada luze izan genuen gure eguneroko lanerako aukeraz beterik zeuden trena hauek galera eraman nahi genituen eta honi eta hori ahalbidetzeko plan ezberdinak garatu ziren, premia, eskola 2.0 eta bat, Plan horiek, zailtasunak, zailtasun, berrikuntza sustatzeko beharrezko apustuak izan ziren. Gaurko, gaur egun, digitalizazioa hezkuntza berrikuntza planteamendua baino errealitatea eta aldarrikapena bihurtu zaigu. Ikasleek ikas irakas prozesuetan parte hartzeko eskaera egiten digute a, hogeita bat garren mendeko tresna erabilik. Eta argi dago, gaur hemen bilduta zaudeten guztiok, eta momentu honetan ikasleekin geletan lanean dauden lankideek gelen digitalizazio prozesuan protagonismo handia izan duzuela. Aitortu behar da berrikuntza gehienetan ez dela bulego batean sortzen, baizik eta ikaste etxetako geletan. Suetariko batzuek bultzatzen dituzuen berrikuntzak eskuntza zailak abia puntu hartzen ditu planak egiteko eta praktika on horiek ikastetxe guztietara zabaltzeko. Helburua beti izan da hezkuntza sistema osoaren hobekuntza. Lehen aipatu dudan bezala digitalizazio prozesua duela bia marka da baino gehiago hasi zen, baina begi biztan dago gero eta abiadura handiagoa hartzen ari dela. Hezkuntza zailaren helburua da 2000 hogei urterako material didaktiko digitalen erabilera erkidegoko ikastetxe guzti guztietara zabaltzea. Horretarako, sarezkuntza planteamendua abian jarri dugu. Ikastetxek lan egin dezatela sarean eta sarearekin. Sarezkuntza gelan planteamendu global horren gauzatzea da eta gustatuko litzaiguke zuekin kontatzea bide lagun bezala. Gaur, eskuntza Euskadi Google Labs bosgarren topaketak aurrera eramango dituzue. Bosgarrenak, bai, eta horrek adierazten du irakaslegoaren aldetik kompromiso sendoa dagoela digitalizazioaren bidetik jarraitzeko. Badakigu bidea ez dela batere erraza, ez dela batere erraza izan, eta hori dela eta beharrezkoa ikusten dugu irakasleen egindako lana eta aleginak aitortzea. Ikasleen ikas irakas prozesuak hobetzeko denbora eta energia asko sartzen dituzue eta eguneroko zailtasunak alde batera utzita geletan berrikuntzak implementatzen eta etengabeko hobekuntza sustatzen jarraitzen duzue. Zuen eguneroko lanari esker, gure hezkuntza sistema dago dagoen lekuan eta nazioarteko errekonozimendua jasotzen du. Adibide bat, besterik ez da, baina hilabete honetan bertan nazio batuen erakundeak hezkuntza sailaren arreta goiztiarreko eredua kudeak eta publikoaren arloko munduko bos jardunbide egokien artean errekonozitu du. Horren errekonozimenduaren protagonistak berriro, zuek, irakaslea osarete. Esan dudan bezala, bidea ez da bater erraza izan. Ez zuentzat eta ez administrazioaren zat. Aspalditik, komunean izan dugun zailtasun bat konektibitatea izan da. Zoritzarrez, alderdi administratibo, juridiko eta arautegikoak direla eta, ikasteetzen beharrak asetzeko prozesua atzeratu egin da. Ostopos betetako prozesua, kontratuen erreklamazioak eta abar, pairatu ditugu. Baina, gaur, esan dezakegu azkenean, konektibitatearen hobekuntzari ekingo diogula. Apirilaren, apirilaren pasau asteoko, eh, hain zuzen ere, eusko jaurlaritzak itxarmena eh, por fin, itxarmena, sinatu du konektibitate berriaz arduroku den enpresarekin. Eta espero dugu, urrengo bi hilabetetan berreun ikastetxe konektibitate berria izatea. Alderri batzu kontutan hartuta ikastetxeek eun eta zeideun megako bitarteko konektibitatea izango dute. Urtearen bukaerako aurre ikusten dugu, eta espero dugu be, ikastetxe publiko guztietan konektibitate berria izatea. Ez dut gehiago luzatu nahi, topaketa hauen jorratuko dituzuen gaiak eta konpartituko dituzuen esperientziak entzuteko irrikan, irrikitan egongo baizarete. Bukatzeko, bakarrik, ezkertu nahi dut, koldo, alihostez, gazteizeko, Koldo Mitxelenako irakaslea eta Jesus Garzia Morketxo berritzeguneko aulkularia topaketa hauek gauzatzeko jarri duten gogo biziagatik. Besterik gabe, topaketak disfrutatu eta ikaste etxetara bueltatzean zuen eguneroko jardunean hemen ikasitakoa praktikan jarri. Eskerrik asko guztioi eta berringutzaren bidetik aurrera zeri.